Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ulfatun Nadiro. Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya guys, karena subscribe itu gratis. Dan supaya kalian juga bisa tetap mengikuti kegiatan-kegiatan aku selanjutnya. Kali ini aku lagi ada di Pantai Cahaya, tepatnya masih berada di Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Ini tuh tiketnya murah, cuma Ayo kita lihat aja. di sini jadi itu ada tempat duduknya gitu guys kalau kalian lagi piknik bareng keluarga terus mau makan bareng di sini bisa terus tempat duduknya bagus viewnya pemandangannya bisa lihat lautnya di samping sebelah sana terus di sini tuh ada tempat kantin kantinnya gitu juga kalian kalau nggak bawa bekal bisa beli di situ jajan atau beli apa gitu ya cemilan-cemilan kalau kalian lapar atau aus beli minum di situ ini masih pagi jam 7 guys tapi masih sepi ini tuh bukanya jam normalnya jam 8 tapi karena tadi kita sepedaan jadinya bisa masuk ke sini pagi tadi pagi juga udah ada yang jaga sih seperti gini guys pemandangannya kalian bisa lihat kapal-kapal nelayan guys di situ kapalnya juga mengangkut penumpang wisatawan guys ini naiknya bukan dari pantai cahaya ya ini bisa naiknya dari pantai Kucing atau Pantai Sendang Asih kalau nggak salah nah itu biasanya beroperasi setiap hari libur itu yang kalau selain hari libur ya untuk mungkin mencari ikan ya Jadi maaf ya guys kalau kameraku goyang-goyang karena aku sekarang ini lagi naik sepeda. Ini aku mau menuju ke arah pulang. Oh ya guys, di pantai cahaya ini kalian juga bisa melihat lumba-lumba loh guys. Jadi lumba-lumbanya itu uh, akan tayang atau tampil itu di jam-jam tertentu aja guys. Untuk info lebih lanjut kalian bisa aja langsung datang ke pantai cahaya ini. Itu loh yang gedung biru-biru itu yang tempat pertunjukannya lumba-lumba terus di sini tuh ada wahana-wahana buat permainan anak-anak gitu loh ada komedi putarnya terus ada kolam renangnya juga kolam renangnya itu juga buat dewasa dan bisa buat anak-anak Di sini banyak juga disediain gazebo-gazebo untuk kalian istirahat kalau misalnya kalian mau berteduh atau bisa sambil makan bersirahat gitu sambil ngeliatin pantai kalian bisa duduk-duduk di gazebo gitu guys jadi cukup di sini aja perjalanan kita kali ini di Pantai Cahaya. Sampai ketemu lagi di episode episode selanjutnya. Bye, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang dan nyalain notifikasinya biar kalian selalu dapat notifikasi saat aku upload video-video terbaru guys dan biar kalian gak ketinggalan episode-episode yang terbaru dari aku sampai jumpa bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh practice.